обезправено отпуштени и отстраните од работа, тоа веќе судски се реши, доби судска разрешница, каде што јаска го добив тој случај, значи судот и основниот суд и апелациониот суд наложи да бидам работ, вратен на работно место со сите права и обрски, како до да тогаш. Меѓутоа, што се случува во меѓувреме? По мое, каде нашиот систем не го заштитува работникот или вработениот се случило во меѓувреме. Мојот работодавец дали повучен од некој или не, најсигурно значи повучен од некој, дур се судеше, дур беше судски процес на апелација, значи не после Стовниот суд, во, своја, во истата фирма кај што бев работен како шеф на Менза, во реновирана фирма во Битола за друг работодавец, изнајмен, изнајмувач на истата Менза, направи систематизација во подружницата, во која направи систематизацијата да беше така направена да не постои поке работното место раководител, а не само раководител, туку дека и со систематизацијата него не му е поке потребно ни едно друго работно место, затоа што има доволен број на работници за се. Што се случува во меѓувреме? Значи, после пресудата да апелационен суд дека треба да ме врати на работно местото, место тој ќе значи ме враќа на работно место во истата фирма, да, али на работно место помошник во Кујна, во Кавадарци, во склоп на е, една од подружниците на фирмата во која работев, како помошник во Кујна, значи фактички три работни места подолу од мојата поранешна функција и со плата дупло помала. Значи ако тука добивав 24.000 да речиме, нето приход таму за 12.000 да работа. Што се случило истиот пред ден? Јас горе дојдов, го прифатив ова работно место, ајде да видиме, може ли ќе се поправиме, ќе одиме понатаму, може може ли пак да се најдиме на стариот левел, како што викат. Меѓутоа што се случи, јас од првиот ден само се валите што дојдов, тие ми, ми дават Истите луѓе со кои порано сум работел и дел од нив може биле и на обука кај мене, или ме познавале како почитуван шеф во таа и таа фирма, одделница. Иди едно од нив или или шефот тамуше, кој на ти стив, извини, сега ова твоја работа тука, треба тоа да работиш према работното место и што, Ми дава джогер, да одам си да чистам во, во подрумот, да джогирам некој, некој си објекти, подои таму стари 40 години, јас работам во супермодел на кујна и ајде кој ќе завршиме тоа надвор ми изнесла, надвор имаше на ѓубре кој му припаѓа не на мензата само од фени, кој не е чистено три месеци и двор околу кај што се фрлани јогурти, цигари, нигари да јас го чистам. И са, не знам што да ви кажам поке шо е мобинг или шо е воспренување на еден работник. Јас ка познавајте ги своите работи, оврски или како шо, му реков се извинувам, не можам денес да го направам тоа, затоа што немам соодветна работна обрема. Каде ја гледате вашата перспектива во Битова? Дали тука планирате да останете или имате други планови? Во Битова не. Не, значи, јас сум бил порано сум живеел значи, на Запад и пробав се да живеам пак во Битова, ама овде еднината за моите деца и за мене не ја гледам и ќе се потрудам пак таму некаде да се вратам.